امروز متفاوت تر از دیروز هر کس میتونه میلیونر شوه هفتوار ماهوار سالانه درآمد خیلی خوب در هر جای حتی در افغانستان در هر جای میتونی از استفاده کنی فقط مهم مهارت است تو چی مهارت داری چی همت داری فقط مهارت نشان بده میپردازم سر مهارت دوستا امروز سایت را معرفی میکنم که برای هر کار است یعنی هر کس میتونه از استفاده کنه Banome forever. The forever तुम्हें तो निके join شوی از مهارتهایی استفاده کنی مثلا تو logo designer هستی brand style هستی تنها در graphic design تو میتونی که اینقدر کارا را انجام بدی مثلا logo design کنی website design کنی در اینجا در فروش بمانی و پیسه به دست بیاری و کسب درآمد کنی و دیگه digital marketing است که تو میتونی در social media و انواع اقسام digital marketing تو میتونی که در اینجا انجام بده مثلا music promotion community management خب بعدش در writing translation یعنی تو میتونی که article بنویسی پیسه درآمد کنی ترجمانی کنی پیسه درآمد کنی و انواع اقسام دیگه هم هست و video animation. تو میتونی که ویدیو ایدیت کنی ویدیو های کوتاه بسازی به اعلانات یعنی تو چی مهارتی داری تو میتونی انجام بدی music and video تو موزیک گوش بده درآمد کو صحبت کو بعض سخنهای جالب ثبت کو و کسب درآمد بعد بعدش پروگرامینگ بزنس لایف استایل تریدینگ فقط در اینجا مهارت کار است که تو چی کار را انجام میتونی حتی دختر خانم در افغانستان میتونه که از خانه با امو اینترنتی که در جی یا در فیسبوک استفاده میکنه در این ماهانه کسب درآمد کنه فقط مهم شروع کار است شروع کو توکل با خدا سعی کو درآمد نکدی بگو رویت سیا دوستای عزیز به خاطر انرژی بیشتر بخاطر خاطر از که ما قوت بگیریم لطفا لطفا channel یوتیوب ما را subscribe کنید و در قسمت ساختن account و چطور باید شروع کنیم این کار در قسمت کومنت بنویسید تا ما هم ویدیوهای بعدی بسازیم